notre nouvelle coloc. C'est trop bien, faut vraiment qu'on fasse ça. De ouf. Hey Salut Romain Bien. Une Bon, bien, on va dans ta chambre, on sera plus tranquille. D'accord. Bon, maintenant que t'as une colocation, ça veut dire qu'on va pouvoir se voir plus souvent. C'est une colocation, hein, c'est pas non plus notre maison. Oui, mais c'est ta chambre. Hum. Attends. Qu'est-ce qu'il y a La tête sur le mur là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle nous regarde. Ça me dérange. Tu veux que je l'enlève Je veux bien, oui. Par contre, toi, tu feras gaffe, ça doit être approprié, hein. ah Ouais, t'inquiète. Ah, je crois... Je crois que c'est collé. Au mieux. Wow. C'est quoi ça Attends, reviens Ah, ça va Mais t'étais où depuis tout à l'heure Je t'ai cherché, enfin, je sais pas. Ça va du roman Roman Bah, je connais pas de roman. Mais si, mon copain. Quoi T'as un copain Mais depuis quand Mais tu me l'as jamais dit, c'est trop bien Tu sais quoi, tu sais Mais... Laisse tomber, laisse Ok. <laughs>